生活已痛吻他，他却报之以歌。他从来没有停下过脚步。这个冬天，在演员请就位的舞台上，我们重新认识了这个神奇的女孩辣木洋子。先看看导师们对她的评价。尔导夸她节奏感特别好，赵薇导演高度评价辣木洋子能拿得住的角色，一定会让你惊呆。两个导演都向她伸出了橄榄枝。 这是多少演员梦寐以求的时刻啊！如此高的评价，这这还是我们平时看到点评犀利的导演们吗？你是不是很好奇他究竟为何如此有魅力？今天我们就来盘点一下辣目洋子的多重身份。演员辣目洋子，演员请就位演绎的剧本都是一些之前很成功、很经典的剧本角色，因此很多演员在表演之前会反复观看作品。 通过看别人演的成品找感觉，而辣目洋子不一样，他可不按常规出牌。在塑造一个角色时，他不会模仿，甚至都不看以前这个角色是怎么演的，如何把控的，而是用自己的直观感受对角色进行重塑。你是不是想不到他会演顾里？原剧演员郭采洁演的顾里出神入化，可是郭采洁和辣目洋子除了发型相似。 没有一点相似之处。说实话，他拿到这个角色的时候，小编都替他捏了把汗，真害怕他会出丑。不过看他细心满满的样子，又很期待他会如何呈现。果不其然，辣目洋子不负众望，为我们带来了一个辣目洋子版顾里，让人耳目一新。开场就带着他独有的喜剧感，后面跟姐妹们摊牌之后。 又表现出了顾里的高傲与脆弱，就两个字，绝了！这才是真正的演员，请就位。搞笑风格网红辣目洋子，其实辣目洋子在正式进入娱乐圈之前是一名搞笑风格的网红，他曾经在 B 站上传了一支对观看达尼经典 Beatbox 回声教学的模仿视频，如此对脸拍，他也太真实了吧！视频播出之后。 大家都被她自然逼真的模仿吸引住了，何炅也进行了转发，一夜之间涨粉二十万。这个真性情女孩意料之外，也是情理之中的小火了一把。体操武术表演者辣木杨子继杨幂的筷子腿之后，辣木杨子的酒杯腿也火了。每次超新星都能感受到辣木杨子的自信和突破。你是不是没见过这样圆润的体操运动员？ 有且仅有辣目洋子吧。现在很多女孩以瘦为美，辣目洋子向你们显示胖身材也很美。手里的丝带随着身体摆动，为我们带来了一场特别的体操表演。虽然她身材没有专业体操运动员标准，但也丝毫不会影响整体动作的协调和美感。体操考验的是身体的柔软韧性，而武术考验的是身体的力度。 她也完全可以 hold 住。在超新星运动会女子武术决赛中，辣目洋子整套动作一气呵成，展现不凡武艺，拿下了九点一零分，武术排名第二的好成绩。歌手辣目洋子，湖南卫视的一场晚会中，辣目洋子献唱《远走高飞》，一边唱，还一边跟男演员互动跳舞。以前不会 rap 的她。 为了最后小组赛的演出，新学了这项技能，真是一个宝藏女孩。如今看着辣木洋子特别美，可能是她的个性和才华洗了脑。天赋面前，美丽一文不值。其实娱乐圈里的低颜值高演技案例还不少。胡杏儿在娱乐圈长得算很普通了，甚至可以说是不出彩。可她凭借着自己的演技被评为视后。 在演员请就位中也是一路 S 卡，不止女明星，颜值不在在线的黄渤，情商演技双高却是娱乐圈公认的高。从入圈到现在拿奖拿到手软，谁说只有好看的人才有出路？光芒万丈。如今快节奏的互联网时代里，美不再是单一的瓜子脸、大眼睛、高鼻梁，希望大家都能够美得各有千秋。 活出自己的个性，你觉得呢？